hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib ollohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak shum niyatlik qilish yomon narsalarni o'ylash u bo'lib qolarmikin bu bo'lib qolarmikin deyish insonni ruhiyatini tushiradi o'zini demak e, dadilligini yo'qotadi hadiksiraydigan har qadamida nima yomon niyat uni churg'ab oladigan holat bo'ladi unaqa odamni ishi mutlaqo yurishmaydi mana shu vitality eh, lyuks va perfektor lyuks hali spray oldim keyin man qashqadaryoga ketdim olib keyin qashqadaryoga borgandim birinchi oilamizda ichdim o'zim natijasini olganimdan keyin qashqadaryoga ketdim qashqadaryoga uch kunda bordim keyin bir ammamizni xo'jayinlari kasal ekan cho'zib qo'yishibdi ko'z ochilmaydi yotibdilar keyin hamma xayrlashyapti rozi rizo bo'ling deyishyapti keyin man aytdimki nima bunday qilyapsizlar dedim endi masalan man tibbiyot xodimi ozgina bemorni holatidan harakatidan qarab bilamanda keyin man bu kishi o'lmaydilar dedim qayerdan bilasan yo'q bu kishi o'lmaydilar chunki ko'zingizni oching dedim endi boraman yurak urishlarini tekshirdim keyin harakatini e'tibor qildim man bu kishi o'lmaydi dedim endi aytganing kesildi ammam rosani qilib qoldilar keyin man hmm. aytdim man dedim mana shunaqa kompaniya ishlayapman yana o'zini dorisini o'tkazyapti demang dedim lekin shundan dedim bittagina ichirib ko'ring dedim to'g'risida endi hayotda anaqa faqat suv sal boshini ko'tarishadi bolalar suv ichiradi keyin buni oldimda 5 e, mahal kuniga yozib berdim 2 gramm dedi hmm. tasavvur qiling hmm. keyin e, suvni palma sprayni 3 marta 2 e, marta sepdim 10 litrga pulni berdim keyin birdan suvni ichirdim och qorinku och qorinda bizani organizmimizga judayam tez so'riladi judayam tez so'riladi suvni ichirdim keyin bir o'tirdim to bir anavi bo'lgunchada keyin yarim soat qirq minutlar o'ttiz minutlardan keyin e, perfektoni berdim ikkidan keyin e, yigirma minutdan keyin vitaretoluksni yana ikki kubikdan berasan dedim shprisga tortib keyin mayli dedi berdik o'tirdik keyin man aytdim man endi toshkentga ketishim kerak man ketaman dedim lekin yozib berdim nima qildi bilasizmi qanday yo'lga qo'yganman hozir mana shu dorini qanday natija oldim bitta narsani yana sirini aytay sizlarga qanday qanday sir siri man e, endi o'zim shifokor bo'lganimcha ko'p kasal davolayman uyda doim tablitsali deb o'ylayman buni ham xuddi shunday qildim ya'ni qanday tablitsa qildim tablitsa o'sha jiyanimga ham yozib berib keldim dadasiga berish uchun nima qildim mana bunday demak oy chislo, e, chislo, oy kun keyin e, oy число e, kunda endi bunaqasi nima qilasizlar mana bunday chizdimda bunaqasi chizdim bugun chisto masalan keyin yozdim davrini aytmoqchi perfekta lyuks mobilni nimasini yozdim mm-hmm. masalan perfekta mm-hmm. и vitality vitality yozdimda keyin bu yoqqa nima qildim bugun chisto nechi masalan o'n mm-hmm. soat nechi nechi yozib berdim masalan soat roppa rosa e, to'qqizga yozib qo'ying mana to'qqizni tepasidan soatini ham yozib qo'ying hammasini chizmadim soat to'qqizga misol to'qqiz nol nolga nima berasan perfekta berasan perfekta keyin har to'rt soatga biza o'zimiz kasal davolaganda har to'rt soatga uka qilamizda davolaymiz har to'rt soatdan keyin endi bu ikkinchi to'qqiz yigirmada demak vitaminni berasan dedim keyin buni ichirdimi endi to'rt soatdan keyin to'rt soat bo'lgan to'qqiz bo'lgandan keyin demak o'n o'n bir o'n ikki bir bo'ladi hop rosa birda yana lop qolasan biri nol yana perfektda berasan qarang yana biri yigirmaga mana shuni berasan hammasini yigirma yozib berib keldim chunki ular doktor emasda shifokor emas hmm. bilmay. keyin u xuddi shunday qilib beribdi deydi boyagi grafik bo'yicha ha pochchamiz bo'ladi deb hamma rozi rizo so'ragan pochchamiz hmm. biroq qarasangiz anavi o'rinlardan sekin qimillab turayotgan Qarang, keyin ha mo'jizada bu ham keyin u kishida yana давление doimiy chiqarkan o'sha давление natijasida yotgan ekanda keyin boyagi давление umuman chiqmayapti ekan man bergan mana shu insonlarga berganlarimni ishonasizmi qiziqib telefon qilib so'radim so'rab turibman qanday o'zgarish bo'lyapti yo'q opajon deydi давление umuman chiqmayapti dorilarni yarimta beramiz dedi o'sha yarimtani ham bermadi dedi to'g'risida keyin anaqa boyagi nimaga e, yana qayerlari nima bo'lyapti desam avval e, peshob chiqarganlarida qari sakson yoshli odam hmm. tutilib tutilib chiqarkanda deydi uchirib ketardi <laughs> tasavvur qilingda mana o'sha peshob biza o'tdikku hmm. boya peshob haydovchi ham qarang hmm. o'sha masalan siydik qoplarida har qanday insonda ham tuz yoki qum bo'ladi masalan biza o'sha yuvganimizda endi ishlaymanda mana yuvganimizda qancha qumlarni o'zimiz ko'rganmiz tushganida demak qarangki mana shu dorimiz o'sha e, siydik yo'llardagi qumlarni ki toshlarni ham demak eritib yaptı ki bu sakson yoshli odam siydigi uchirib to'xtamasdan değil tasavvur bana mana sizga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 Emmanuel is Ghana. Yes, from Ghana. Yes, Emmanuel, Ghana. Very good. My friend. <laughs> с нами, а значит ты победитель.